ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਐਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਜਾ ਅਜਾ ਕਿਉਂ ਅੰਦਾ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਬ ਪਾਪਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਅਬੇ ਮਾਂ ਕਰ ਖੋਤੀ ਜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆ ਲਾਗ ਹੋ 개인 칼이야. 라고요? 굴렁거리요. ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਬਟਨ ਤੇ ਆਨ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੈਟ ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੱਪੂ ਕਰ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਕਰਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਲੈ ਬਹਿ ਲੈ ਬਹਿ ਲੈ ਸਮਝਾਂਗਾ